گھر کا پتہ نہیں راستہ دکھانے اس راہوں میں ہم چل پڑے جس میں خون خون کچھ حاصلہ دکھانے ہاں فنگر آن دی ٹرگر غلط کام نظر آتے ہم کھاستے ہستے ویٹ سے خون سے گلز تک دھندے مندے گندے بھار دل سک بھاگتے چھپتے بھوکے گل سے سر تک مار کے بچ گئے یقین نہیں اب تک گھر والے سارے کرے میرا انتظار پر میرے پاسنے سے پہلے دکھے مجھے کوپ چاہ کئی سارے گزرے پر مجھے نوکری نہیں ملے پیٹ پالنا تھا کیا کرے بنے fucking gangster dope sell coke sell dealer شیپ منسیحات میری جیبوں میں جب ہوتی تھی تلاش بے حساب بے نقاب نکلے بھاگے تھے ہم رات کے اندھیروں میں انڈر گراؤنڈ ہم پہ اور لگے سوٹ آن سائٹ یہ درد بھری زندگی پر وی آل وائٹ ہمیں اتنے اوپر ڈھونڈے نیچے لیک آف سائٹ اگر مل بھی گئے تو مار دینا مجھے آل وائٹ پر آخری مراد مت جان لو مجبور ہو کے کرا سرو دوسروں کی جان لینا مار دینا پہلے میرے بات مان لینا میرے ماں کی آنکھوں میں کالی پٹی سے باندھ دینا وہ مجھے سڑکوں پہ مرتے تڑپتے دیکھ نہ پائے گن سوٹ کی آواز ان کے کانوں میں نہ جا ابھی زندگی ہے باقی ہم جیئیں گے جتنے بچے ہیں یہ دن ٹریک پہ ہلا اوور ڈوز کی کہانی سچ تمہیں کیا بتاؤں بیک میں تے پائپس تمہیں ہار کیا سناؤں ڈوپ ڈیل کرے dope money case money on گراؤں اگلے گانے میں ہے ذکر ابھی کیوں میں بتاؤں ہاں۔ میں نے کبھی دیکھا نہیں سوچا نہیں سوٹ اپ شارٹ گن روکا نہیں رکا نہیں پل اپ گن جس نے مجھے دھوکے بولا وہی وہی ٹھوکا راتے میرے بندوق قلم جیسے ہو بے درد gang signs you know mother fucking fucking gangster back All right you you You take at this side side Full I'm focused like a a bullseye gone with with smile know better the gonna دکھاؤ گھرے کر تم ریلیٹ میرے ایکس ان سینس کو کر تھے ریٹیلیٹ گھر چلے لوگ چلے کین بی اپیلیٹ امپیلڈ ہوں میں سچ ہے یہ درد کرے ویلیٹی ایم الون ان میں زون فیزنگ سٹریٹ ویر میں اینمیز کاپس کرے پیچھا فاکنگ کھو لیرنگ کینیڈیز سکارز آن میں چیس بچ یو وانا فاکنگ وانا بی سیلز ان میں ہوم نو جوک فاکنگ فیلنیز انہیں روک دو انہیں ٹوک دو مجھے گنز تو ذہن میں ستان میرے پیچھے پھوک پھوز Motherfucker I'm a criminal Riding dirty gonna chase this a mythical Keep it real like a miracle Gang up چل دیے دس گئی پانچ لوٹی باقی تارے بن گئے سوچتے ہی خوف لگے کیسی راہ پہ چل دیے کل کے جوان کو نگار میں بدل دیے بھوک کیسے چیز ہر شخص کی مصیبت تو وقت کا ہے کھانا ہر شخص کی ضرورت ایک پیٹ کی ہے قیمت ایک گن کی ضرورت مجبور ہے لوگ لیکن سلامت سب لال جیسے ٹوٹا میرا دل ویسے بکھرے پڑے خواب میرے چاہنے والے مجھ سے کرتے سوال ایک کمرے میں بند پھر افسوس یا ملال ہوں میں سوچتا کہ حال وہی ہاتھ سے جو ہاتھ سے کرمینل مائنڈ سے جان کے انجان تھے نوٹ نہیں تھی جیب میں دھیان دیا کام پہ کام ہو یا کان چہرے پہ نقاب نہیں ہے جگر میں طوفان جو ہلا دے ایک چٹان بھی بج رہے تھے جوتے کھلے میرے کان بھی ہے رات رات نیند جیسے لی کوئی حرام کی اور رات جس زندگی میں چین نہیں آرام نہیں نیا بھائی ہے وقت کسے پتا جانا کب گزرے दूसरे के सनात से तू जानता है रब बस एक ही है ख्वाहिश मेरी एक ही है दुआ मेरे ना होने पे माँ को मेरे मिलना चाहिए सब थक थक मेरे सीने में है ब्रेन पूरा fuck what the hell do you know about the life of a thug we do it till we die we do it our die इस सिलसिले में जिंदगी बस चल रही है रब पो पो साइरन्स फकिंग पैरानॉइड पो पो साइरन्स फकिंग पैरानॉइड ये दिन रात बजे मेरे कान तक तक पहुंचे जबान तक I just fucking try avoid You don't know what I know what I mean I've been a fucking criminal to live my fucking dream and I've been loyal to the life I live Whole squad rip if one is snitch And when we open fire it ain't no glitch Mark kasam hum na karte switch Monday karan ithe bloods and crips I've been a criminal born to rip Live me